sechganimni o'zim bilaman xudo biladi qanaqa ko'ngilda sechganimni lekin onamga ham aytolmayman bu narsani chunki onam qon yutib yashamay kel kel kel men boshimni ko'tarib yurolmay yerga o'zimni o'ylayman endi ishonasizmi bechora onam mana shu azobiga meni tashlab ketma deb shunaqa yig'ladi ko'zidan qon oqdi yosh oqmadi qon oqdi bechora onam kasalga hozir lekin men borolmayman mamlakatimga boshimni ko'tarmay yurolmayman samasud bo'lgan qizni topdim. Hammasini aniqladim. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz o'zingiz isboti bo'lasiz. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy va siz ayni onda Max kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, e, o'sha bir necha kun oldin Samasud haqidagi video chiqqan edi va internet tarmog'ida juda ham jiddiy muhokamalarga haligacha sabab bo'lyapti va o'sha qizni o'zini topdim, Samasud bo'lgan. U Samasud qilganlarni ham topdik, xudo xolasa albatta e, bu video davomida o'rganasiz hamma narsasini, nima bo'lgan, nimalar qilgan kameraga olgan paytlari, olmagan paytlari nimalar bo'lgan, hammasini podromni tushuntirib berdi qiz, o'z eshitasiz. Undan oldin aziz vatandoshlar ushbu video boshqalarga tarqalishi uchun aynan o'sha Samasud qilgan qizlarga ham yetib borishi uchun bir dona like so'rayman. Xolos, sizlardan boshqa hech narsa kerak emas va albatta kommentariy qismiga xohlaganingizcha fikringizni qoldiring. To'g'ri ish bo'lganmi, noto'g'ri ishmi, siz qaysi tarafdasiz, hammasini yozib qoldirishingiz mumkin. Kommentariy siz uchun ochiq va pastga qarasanglar obuna tugmasi bor. Bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi. Obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishinglarni eslatib qo'yaman. Agar o'zingizlarda qandaydir shaxsiy masalada savollaringiz, boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, Instagramdan Maxmadi deb topib, obuna bo'lib murojaat qilishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Aziz vatandoshlar, uzoq cho'zmagan holatda qizga qo'ng'iroq qilamiz, samasud bo'lgan qizga va u yog'ini o'zingiz ko'rasiz, eshitasiz, bilasiz. Marhamat. Alo, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men blogerman. Sizni bezovta qilyapman agar malol kelmasa ah, vaqtingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Yaxshi, aka, Ha, rahmat Allohga shukr. Mana bu videolarni ko'rdik. Hozir ah. juda ko'pchilikda jahli chiqyapti bu insonlarga nisbatan. Sababi qonun hali o'lgani yo'q, qonun hali bor. Ehm, masalan siz ming biror nafsni olgan bo'lsangiz, boshqa qilgan bo'lsangiz, siz agar siz masalan gunohkor bo'lsangiz, siz ham qonun oldida javob berishingiz kerakda. Tushunyapsizmi? Lekin kelib turib sizni kimdir ehm, nima deydi, xohlagan ishini qilib, ehm, shiddat ko'rsatib sizga bu narsalarni qilishni haqqi yo'qda. Bu narsa qilish uchun sizga. Shunday. O'shanga sizdan bir narsalar so'ramoqchi edim. Nima bo'ldi? Hozir qaysi qanday ahvoldasiz? nima o'zi voqea bo'ldi. Nimaga bu savolni beryapman? Sababi men bilamanki, videoda olingan e, o'sha kadrni ko'rdik ko'pchilik. Undan oldin ham narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Undan keyin hali za kadrim dedi-yu, kameraga o'chirib qo'yib ham sizga yana davom etkazgan bo'lishi mumkin. O'shanga e, tepgan, qo'llarimda kesgan, men betni qo'lim bilan yopganman. video o'shanaqa videolari bor keyin biqinimga qaytib tiqib anavi qilgan oyoqlari bilan tepgan og'izlarimga rosa urgan undan keyingi holatim ertasi kuni oyimga video jo'natganman u jo'natgan ham bor hmm. istasangiz agar tashlayman bu videoni ha albatta hamma qo'lingizdagi videolarni tashlab yuboring demoqchi bo'lganim kecha sizni e, masalangiz bilan elchixonaga ham bordim bu masalani elchixonada ham ko'tardim E, siz bilan o'zlari shaxsan bog'lanishar elchixona ham demoqchi bo'lgani o'zi nimadan chiqdi bu voqea agar подробнее e, aytib bersangiz. Aslida nimaga keldim men bir e, biz turadigan joyimizda qo'shnimiz bor edi, bir opaska bor edi. o'sha qoldigan kelarni menga aytdiki dedi buyoqqa magazinga maniki bo'lib ishlaysan dedi oyiga dedi ikki ming dollar dedi pul jo'natsan dedi men buyoqda misol bilmayman qanaqa sharoit nimaligini menga ishonib keldilar keyin e, bilagi menga bilet kelsa kelganimdan keyin ki, e, u aytgan narsalar yo'q hech qanaqa o'zi tekstilliklar ekan tekstilga ishlayman menga tekstilga olib tekstilga e, ishga gaplashdi meni shuyoqqa ishlamoq qildim qoldim o'sha tekstilni nimasi kattasi uylanaman dedi menga e, besh yildan beri farzand yo'q ekan aytdiki menga farzand kerak edi men farzand uchun uylanmoqchiman xotinim farzand bo'lgan ekan o'lgan ekan ikki uch marta farzand tug'ilib bo'lgan ekan seni qandan bilsa qolmay sen uylanmoqchiman deb ikki qo'limni uzib taqdi keyin bu opasi meni dedi eri mamlakatda qarzim bor meni uyim yo'q shunaqa men ishlab berishim kerak edi men aytdim men qanday sen ishlab berishim kerak desam zavodlik qilishim kerak dedim misol ochig'ini aytyapman keyin men aytdimki men urushda qololmayman dedim keyin bu nimaga aytdim turkka aytdim turkka aytsam cho'tkiyani miyasini zaharlagan men pasportlarimni telefonlarimni olib qo'ymoqchi bo'lib ana shunaqa narsa qilib pasportimni telefon ishlatsangiz pasportimni uyalaman deb qayerga olib yurganimda aytishganda masalan mhm. qo'rqdimda meni sotib olishi mumkin shunaqa narsa bo'lishi mumkinda keyin nima endi o'sha sevgilisi er emas sevgilisi e, sen o'ldirib yuboraman agar nimaga turkka aytsang nimaga dengizga tashlab yuboraman o'limni chizsa bo'lmaydi baliqlar yeb ketadi deb meni cho'p urdi keyin e, nimani bu yerga oilamni boqish uchun kelganman singlim bilan boqish uchun kelganman men senlarga uy uchun senlar qarzimni to'lash uchun kelmaganman desam kunimga ikki dollar pul bertirib qizligini oldirtirib sharmandasin chiqartiraman men uchun ishlari cho'k emas men kelgan boshqasi ham hech narsa qilolmaydi deb anavi qildi keyin ayamga aytdim shu kelganimdan beri shuncha gap bo'lib yotdida men aytib o'tgan edim ayamga keyin ayamga aytdim mana shu shunaqa narsa bo'lyapti dedim bu qizlar meni e, og'zing e, mamlakatdagi dugonamni opasi bilan singlisi bo'ladi ha ha ha keyin e, bularga telefon qildim bular bizniga mehmonga kelgan edi bir marta keyin aytdim mana shunaqa shunaqa vaziyat dedim meni olib ketinglar deb telefon qildim hamma narsa u kuchida ko'p narsa olib bergan pastda ming dollarga menga naqd pul uy kvartira pullarini bergan menga bitta отдельно xonaga kiyim hamma narsa mana o'zi kelinga nima narsalar qilib berardi ana shunaqa narsalar qilib bergan hamma narsam o'zimni narsalarimni ham tashlab qochdim men u yerdan qochib ketdim bunu meni olib ketdi 2018 кейін бір екі күн жүрдім мен кәдімгідей шөшке ішкісі чүкө шөшке ішлер шөшке ішкісі деді мен айттым ки agar men o'sha ishlaganimda dedim ve evga ketmasdim dedim men ularni olib bitirardim dedim kantiki ishlaysan dedim keyin bari oğludan o'sha uyni yoniga turadigan bola bu ham men uylanaman deb turib oldi aytdiki lekin u meni qiz bola deb o'ylardi oldidagi bola uyni oldidagi bola qiz bola deb o'ylardi ki aytolmadim men nima erga tekkanman hayotim shunaqa ajrashganman men bu boshqa deb aytolmadim o'n besh yoshimda turmushga chiqqanman uyimda erkagimiz yo'q bizda mhm. na dadam na akam na boshqasi bor uyda erkak o'rnida menman olampoq tutib kelganman deb masalan to'g'risini aytyapman men mhm. keyin aytdiki shu ishni qilasan dedi men aytdim men erga tegaman keyin nima hayit ro'za kirib qoldi shu oraga Aha. yerganiga ana shu qildi Hozir bu yerda qarang, sizni u yerda qo'lga olib, mashinaga chiqarganlar ichida o'zbeklarmidi faqat yo turklar ham bormidi? Turklar ham bor edi. O'sha singillari bor edi. Hmm. E, Nechta u yerda o'zbek ayol bo'lgan? u qizlar qayerli? Men hozir prosta qizlarni sizdan rasmini, dannisini so'ramayapman, sababi e, mo Turkiyadagi sizni ko'rayotgan o'zbeklar hozir ularga qaslanib qolganda, hozir bularni rasmini chiqarib yuborsam, dandilarini chiqarib yuborsam, ham bu yerda bularga muammo bo'ladi, haq taraflama. Bularga nisbatan sud bo'lib ketadi. Ham O'zbekistonda bularni oilasiga. Meni bilasizmi, bu yerda men sharmanda bilib, qo'limga nima degan? Yo'q, qarang. Hozir to'xtang, gapimni bo'lyapsiz. Bular men demoqchiman, bular bo'ldi, sutda oppo demoqchi emasman. Bular albatta qonun oldida javob beradi o'zlari. Prosta demoqchi bo'lgan Danilarni so'rasam, bular hozir ham bo'lib ketadi-da, ham Turkiyada, ham O'zbekistonda bularning oilasiga muammo bo'ladi. E, sizni Danilaringiz albatta elchixona xodimlari, davlat xodimlari ularni Danilarni sizdan olishadi, sizdan. Ularga tegishli e, choralar ko'riladi. Agar ko'rilmasa ham, bu narsani o'zim shaxsan turib tagida oxirgacha yuguraman bu narsani orqasidan. Nimaga desangiz, Men siz yomon inson bo'ling, men siz o'g'ri bo'ling, kasot bo'ling, sizni buna qilib haqorat qilib, bu e, shiddat ko'rsatib ham bu narsani ommaga gap chiqish bu uje jinoyat hisoblanadi. Ham bu qat e, mana bilasiz, YouTube o'zida ham aslida bu narsani qattiq olishadi. Bu terroristlarga o'xshagan narsada endi bu narsani chiqarib olib insonni kepat kamera jazolash bu narsani. Bu narsani juda ko'p narsa qilgan, aka, gapingizni bo'ldim, juda ko'p narsa bo'lgan. Aslan. 2000 kunlashasini chiqargan faqat. Bilaman, u yerda men chunki e, video yarmidan boshlangan va yarmida to'xtab qolgan. Bu narsani o'zim ko'rib bilib bildim, analiz qilib. Bu yerda yana bu narsalar bo'lgani bu yoqqolib bilingan va menga bu videoda bitta bola jo'natdi. Bu bolani ham ko'pchilik surab e, surishtirdi. Endi u bolani aytganim yo'qmaga, balki u bola umuman begunohdir. O'zbek bola jo'natgan buni. U o'zbek bola ham bormidi ular sizlar oringlarda? men ayta men yo'q hozir bu narsani danisi menda ham yo'q o'zi adminimga jo'natgan menga emasda bu adminga kelib tushgan bu narsa hmm. Men u prosta u o'zbek bola menimcha umuman ichida yo'q. Buning e, o'sha qizlarni qarindoshi bo'lsa kerak deb o'yladim. A shuning uchun chunki o'sha aytayku yangasi, yangasining o'g'li ham bor edi-da bularning ichida. ha o'g'il bola ham bor edi ularning ichida mashinada, to'g'rimi? moshinni ichidagi u ikkita turk sevgilisi ikkalasini sevgilisi hmm. e, shu opa singillarni sevgilisi edi e, ikkita yonimda shu opa singil edi oldida ular edi man hozir siz aytib berishingizdan oldin ham men shu narsani analiz qildim keyin ko'pchilik kommentariyaga ham shu gapni yozdi e, istanbulda shunaqa tekstillar bor tekstildagi sheplari e, o'sha e, ishlayotgan o'zbeklari bilan yuradi. O'zbek bo'lsa, qirg'iz bo'lsa, kim ishlasa ular chiroyli ko'rindi yuradi. E, bitta ikkitasi bilan masalan sevgil bo'lib oladida va bu narsa nima deydi, ozgina davom etadi. Undan keyin yangi qiz kelib tushsa o'sha trikotajga yoki tekstilga, u turk e, o'sha nima deydi, turk o'sha shepi o'sha qizni yoqtirib qolsa, yaxshi ko'rib qolsa, Э, yurgis keladi, yuradi ham, daji boshqa narsa qiladi, iltifotlar ko'rsatadi, lekin bu yerdagi sevgilisi bo'ladi, bilasiz, o'zlaricha erim deyish bo'ladi yoki ayolim, bu noto'g'ri narsa. Prosta э, uyga o'ynashi hisoblanadi. Э, u qiz rash qiladi, keyin o'sha qizlar bilan urushi boshqa narsa bo'ladi. Ya'ni bu sizdaqa voqea ko'p bo'lgan, lekin sizda o'sha bo'lgan voqea ja oshib tushdi va bu urje nima deydi? Perebor. Bu yerga kelib, men o'zbek bo'lsam, men turk bo'lsam, men qozoq bo'lsam, mafiyani yaqib olib, mafiya bo'lib olib, bu yerdagi tushdi aytganimdek turk yoki kurtdan o'ynash qilib olib o'zbek o'zimizni vatandoshlarimiz buni jazolash noto'g'ri narsa. Agar turk eri boshqasini yaxshi ko'rib qolayotgan bo'lsa, turk erini e, qo'lga olishni bilish kerak edi. tushunyapsizmi? Aynan. Bu o'sha otayotgan pistoletini qo'lidan kelsa kesib sumkasiga solib yurish kerak. Buni qilib e, bitta qizni yaxshi ko'rib qolsa, qizni borib turib o'zlaricha chachini kesib, ya'ni qonun hali o'lgani yo'q, kecha bu narsani elchixonada ham ko'targanman bu mavzuni. Xudo xolisa bular gapani javob beradi. Agar ajabman davlat taraflama javob bermasa ham bu narsani keyinchalik videolarini ham chiqaraman. O'zi xalq o'zi bu narsa deb eplab oladi. Chunki hozir mendan so'ragan juda ham ko'p bo'lyapti bularni dannilarini chiqarib olmayotganim ham shu. Prosta hozir to'xtab turing, davlat albatta qonun o'lgani yo'q. kecha bu narsani aytganimda gaplashdim. Xudo xolisa bularga tegishli chora ko'riladi. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim bular o'zi qayerlik? Surxondaryo. Siz Ozizkan sizden Surxondaryodansыз. Ha, menim Surxondaryo. Hani Bular demek siz O'zbekistondan tanishadi, to'g'rimi? Agar sizga hozir bular qanaqadir telefon qilib yoki sizga yana haligi e, ugroza qiladigan bo'lsa, har bitta gaplarini zapis qilib oling. Chunki har bitta ugrozasiga ham e, nima deydi, jinoiy javobgarlik otsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu har bitta gapirayotgan gaplari ham bularda hozirgi onda juda o'zlariga katta suruv qo'shish e, qo'shish mumkin. O'shaning uchun har bitta qilayotgan ugrozalari bo'lsa, boshqa bo'lsa, siz zapis qilib oling. Xo'p, din bo'ldi. Boshqa hech narsa demaydi. Ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi. tushunyapsizmi menga bitta boshidagi narsani aytib beray siz tushunasiz bu yerda nima bo'lganini men teppa menga aytyapti bu e, bola aytyapti nimaga mamlakatimga e, mamlakatingga borib deyapti mana yo'llar ochilayotgandi o'sha payt nima oti nima edi ro'zadan keyin ochiladi degan gap bor edi keyin ki ro'za ochilgandan keyin dedi uyingga ket mamlakatingga dedi to'y kelamiz dedi xalqqa bildirib kelamiz dedi xo'sh keyin men aytdimki e, men ketaman dedim xalqqa dedim bildirib dedim to'pib dedim o'sha narsa qilib kelaman keyin aytdiki meni uyimga boramiz dedi meni hmm. meni uyimga boramiz meni uyimga shu narsalarni qilamiz dedi keyin <laughs> tamom dedim undan keyin bularga aytdim men dedim ketaman dedim endi bular menga bu ishni qilyaptiku men bu ishni qilgan bu bola menga uylanadimi uylanmaydi hozir to'xtang bu bu ishni qilgan bola turk to'g'rimi mana siz yaxshi ko'rib qo'ygan bu turk sizlar ishxonalarda boshlig'i to'g'rimi yo'q boshlig'imi admini sizlar bilan ishlaydimi bu bola to'g'rimi sizlarda ishlaydi ya'ni ishlamaydi Ha. bu prosta ko'chadan yaxshi ko'rib olyapti hozir bo'lsin. Xo'p, bu o'sha keyin qo'shnisi edi. Ha, qarang, endi o'sha mashinaning ichida aynan o'sha sizni yaxshi ko'rib qolgan turk va o'shani o'ynashi bormidi, yo'qmidi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ha, sizga umuman shiddat ko'rsatganlar boshqa insonlarmi hozir? Boshqa insonlar. Ha, ular nimaga unda sizga shiddat ko'rsatyapti? Boshqa bir turk sizni yaxshi ko'rib qolsa? banku o'sha men erga kelganman, men turmushga chiqaman deyapti. Ha, siz e, desangiz, bular naborot yo'q, men jalab qilishing kerak, men ha, shunaqa. Masalan, ularga pul pul beradi, to'g'rimi? Men men orqamdan yeydi, ichadi, boshqa qilar, foyda ko'radi, to'g'rimi? men erga yerga deb, men hayotimni ko'raman deb, men onam bilan singlimni uchun kelganman-da, masalan. ishonch bor ko'zimdan yosh oqayverib oqayib ko'zimda yoshim qolmadi nimaga ko'zim shunaqa qonga to'lgan meni oldimdan chiqsa o'ldiraman deb yuribman menga mana to'g'risini haqiqatni aytyapman yo'q endi hozir aytyapmanu qarang siz bilasizmi akapni gapni onamni ko'zidan yosh emas qon oqizdi qon bechora onam hozirgacha yig'laydi ke ke ke men o'sha mamlakatimga egilmagan boshimdek bu hech qaysi inson menga bir og'iz gapirib menga o'zini o'tqazolmas edi men hech kimni gapiga ham kirmas edim hech kimni gapi odamzodini hech qaysini gapiga boshimni egmas edim lekin men o'shanaqa boshimni egdi bular men mamlakatimga borolmayapman onam bechora har kun yig'laydi kekki kekki lekin men uyalaman qaysi betim bilan boraman qaysi betim bilan qaysi betim qaysi boshimni ko'tarib yuraman men ko'tariladigan boshimga bo'lgan men. Hozir sizning pasportingiz kimda? Ularda Hozir qarang, men videoni ko'rgandan keyin sizlarga sizga chiqdim bu aloqaga. Yo'q. YouTube'da video qo'ydimmi men? Siz qo'yganingizni ko'rdim, lekin menga chiqishdi. Men men rosti bilan ko'rib men yig'lab yubordim o'sha videoingizda. Nimaga? Chunki men xohladim itimdan xohladim menga kimdir yordam berishini men xuddi shunaqa insonni oldimdan qarshimdan chiqarishini xohladim o'sha bir olib tashlayapti mamlakatimni rastlayapti shunaqa shunaqa narsa bo'lgan ekan deyapti ko'pchilik bilmaydida bilsa ham aytmadi to'g'ri yo'q qarang hozir menga bu minglab o'zbeklar murojaat qildi aynan sizni mavzuyingizda o'sha qizni nomerini bering men qo'limdan kelgancha yordam beraman istanbulda juda ko'pchilik yozdi menga Ya'ni o'shani bu jazolaganni ham topaylik, topaylik deganlar bo'ldi. Hozir men sizga albatta e, keyin WhatsApp, Telegramdan ularni rasmlarini menga dandilarni jo'natishingizni so'rayman. E, demoqchi bo'lganim, siz uychalik siqilib, o'zingizni bir depressiya e, tashlamang. Sababi sizning ortingizda turgan tomonot siz tanimagan o'zbeklar bor. Chunki o'sha ash videodan keyin juda ko'pchilik chiqdi. Videoda deyarli 99% sizni qo'llab-quvvatlagan. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun siqilib deb men aytdim videoda. Men e, o'sha o'zbek ayoli bu yerga kelib ko'chada yursin, boshqa ish qilsin. Bularda o'zini albatta Alloh taolodan yana avvalo javobi bor-da, masalan. Lekin bu chiqib turib insonning ichida buni jazolash e, hech kim bandasini qo'lidami? emas. Aytish taqa edi. Iltimos dedim, Alloh uchun qamash ushla dedim. E, ishonasizmi onam o'lib qoladi dedim Bu men bu ahvolda ko'rsa onam o'lib qoladi iltimos mayli ur xohlasang o'ldir dedim roziman mayli e meni o'ldirmoqchi bo'ldi dengiz bo'yiga bordi karantin edi karantin kirib qolgan shu qurlar edi dengizlar bo'yi yopiq edi dengiz bo'yiga borib kim bilan nimalar qilmoqchi edi pullariga silohlar bilan o'shanaqa videolarigacha bor qo'yilganlardi. U silohlari bilan chiqqan videolariga har bittasiga javob beradi, bilasizmi? U pistoletlar bilan deyapman, u bu yerga olib o'zlar mafiyani olganlar albatta O'zbekistonga bir kun qaytadi. Men O'zbekistondan kechib olgan bo'lsa, vatangadolar baribir qaytadi. U yerga yerlashib ketsa ham, boshqa qilsa ham, chunki e, ona vatani baribir holi holama qaytadi, oilasi bor. bu o'ylashmayaptiki bu yerda ba'zi O'zbekistonga borgandan keyin javobgarligi bor. Endi masalan bitta narsa borda, mana tepani sizni sizga sizning videoingiz menga murojaat bo'lganda, kelganda, men srazu e, bu qiz mana ish qildi da deb turib, haligi bir pasda yonib sizga nisbatan teskari video qilmadim. Sababi bu yerda bitta narsa bor. Hali insonni bu tarafdan ham eshit, ikkinchi tarafdan ham eshit degan qonun bor. Ya'ni ayniqsa o'sha jurnalistlarga, blogerlarga shu qonun bor. Demoqchi bo'lganim, albatta bularni ham istoriyasini eshitish kerak avval. Nima bo'lgan boshqa bularni ham bir o'zini gapiri bordi. Chunki har bitta inson qo'shib gapiradi, e, minuslarini ayirib gapiradi. Nima bo'lganda ham bo'pti bu gap so'z boshqa o'z yo'liga. Bu video qilib jazolash bu noto'g'ri. meni nima aybim bo'lsa men shunday xizmat qilgan ishimni qildim qilmaganimni qilmadim deydigan qizman meni masalan o'sha sizni kommentariya yozganku ko'rib men hayron qoldim o'sha ko'p tanishlarim yozgan ekan meni taniganlar menga shu murojaat qilganlar seni videoni chiqaribdi ko'rdingmi deb menga qilyapti men sizni ko'rganda rosti bilan shoshilib qoldimda men qanday bunday bo'lishi mumkin dedim shunaqa insonlar bor ekan o'zimni tushunib kutmagan narsam bo'ldi lekin xohladim yuragimdan xohlagan narsam bo'ldi lekin men kimga qaysi blogerga deb murojaat qilish bu narsalar men bilmayman nima siri lekin man bir yarim yil ichida men qanaqa yashayotganimni o'zim bilaman xudo biladi qanaqa kunlarda yashayotganimni lekin onamga ham aytolmayman bu narsani chunki onam <coughs> qon yutib yashamang kel kel kel men boshimni ko'tarib yurolmay yerga o'zimni o'ldiraman dedim ishonasizmi bechora onamni vijon azobiga men tashlab ketma deb shunaqa yig'ladi ko'zidan qon oqdi yosh oqmadi qon oqdi bechora onam kasalbaga yotdi hozir lekin men bora olmayman mamlakatimga boshimni ko'tarmay yurolmayman meni shunchalik darajada meni qilib tashladi ular u singillari golislab tashlagan ana opam mana shunaqa qildi mana bunday qildi olti kishi bo'lib besh kishi bo'lib meni urgan olti kishi kishi bo'libga besh kishi bo'lib hushimdan ketib qolganman ikkinchi etajda meni sochimni sudrab olib tushgan pastgacha siz представить qilyapsizmi bu narsani лестницаni sochimni sudrab olib tushgan men eslolmayman lekin aytib beryapti menga ko'rganlar men hozir emas hozirgi holatda boshim shunaqa og'riyapti juda qattiq og'riyapti joyi ketib boshimni ushlab chayillab qolaman qulog'imdan qon kelib yotibdi pichoqlagan kesilgan kesilgan joyim bir tikilgan temir emas stiker bo'ladiku bilasizmi qog'oz o'rtasini birlashtiradigan ana shunaqa stikerlar bilan tikilgan tanam u og'riqlar esdan chiqadi deb o'ylaysizmi Men siz hech qanaqa narsasi men ikki kunini ko'rdim beli ikki kunini men dushmanimga o'shalar menga dushman bo'lsa men o'shalarga ravo ko'rmayman men bukunlarni qarang aytdimu men sizga e, ko'p gumon davlat xodimlari agar sizdan men e, mendan ya'ni murojaat qilib instagram orqali nomeringiz so'rasa davlat xodimlariga nomeringizni beraman bu orada akepanu siz bilan hali aloqaga chiqadiganlar bo'ladi и e, undan keyin sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Hozir gaplashayotgan gaplarimiz hammasini zapis qilyapman-da. ya'ni YouTube'ga chiqarish chiqarish uchun. Chunki masalan sizni noto'g'ri o'ylaganlar ham bo'lishi mumkin yoki meni ham noto'g'ri o'ylagan bo'lishi mumkin eski video boshqa bu deb. O'shaning uchun YouTube'ga chiqarsam bo'laradimi? Nima deysiz shunga? Sizdan bir rozilik olib qo'y deb ana qildim. Chiqaring, meni yuzimda bering. Odamlarga nima degan meni otam pasportini o'g'irlab degan, yana kimlardir aytib, erim bilan yurdi degan, yana kimlardir aytib, sevgilim bilan gaplashdi degan, hammasi har xil gap gapirgan. katta narsalar bo'lib ketdi juda katta o'yinlar bo'lgan men buni tushundimda vaqtiga opasi bilan men tortishgan joyim bor edi vaqtiga opasi bilan tortishganman opasi bilan stigimiz bo'lgan birimizga mm, mm. o'sha opasini qasdini bular oldi ha tushundim ha bo'pti xullas e, boshqa qarang e, siz bilan yana e, bog'lanaman xudo xohlasa yana podrobniy bu narsani gaplashamiz Э, ungacha siz Telegramdan, WhatsAppdan o'sha qo'shimcha videolar bo'lsa, boshqa narsalar bo'lsa tashab qo'ying. Yana siz bilan aloqaga chiqaman, xudo xolasa. Rahmat katta akajon. Sinim siz siqilmang, butun o'zbek siz orqangizda turib, xudo xolasa. Rahmat katta ballariga shukr. Rahmat. Bo'pti, aloqaga chiqamiz yana. Aziz vatandoshlar, o'zingizlar suhbatni ko'rdinglar, eshitdinglar. Aniqroq qilib aytganda, haqiqatni aytganda ichim og'ridi. Sababi nima bo'lganda ham o'zbek vatandoshimiz inson baribir ham oddiy bir hayvonni jazolasa qanday ichimiz og'risa, insonni jazolashdi va undan tashqari bitta ikkita o'zbeklar yozgan menga o'zicha katta gapirib e nima kerak bordi agar meni sinim shunaqa yurib o'rganda turklar bilan qonniga pichoq tiqib og'zidan olib chiqardim u edi bu bunaqa polvonlarga yuzlanmoqchiman bor o'sha kalta yegan seni sining bo'lsa-chi? Kalta yegan qiz seni sining yoki seni qarindoshing bo'lsa-chi? Inson hech qachon boshqa insonga javob bera olmaydi, katta gapirib bo'lmaydi. Agar seni sining bo'lmasa, ertaga Alloh senga qiz farzand berishi mumkin. O'shaning uchun sal pastroqqa tushib, e, nima deydi? Sharoitni yaxshiroq o'rgan. Uni chiqib olib polvonlikni qilib, to'g'ri qilibdi, boshqa qilibdi dema. aytyapman senga sening seni sening ro'mollidir yaxshidir lekin seningga sen hayotda javob bera olmaysan seni qizing yaxshi insondir lekin qizingga sen nima bo'layotganini nima bo'lishini hech qachon javob bera olmaysan katta gapirma hayot chaqpali yomon ko'rgan insonga o'xshab qolishi mumkin yoki o'ta yaxshi ko'rgan insonga o'xshashi mumkin. Bu narsa bor narsa. O'shaning uchun undan ko'ra bir-birimizga yordam berishni o'ylaylik. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.